Yellow, yellow tv ya momo ye kwanda maje Yellow, yellow, yellow tv ya momo ye kwanda maje muletash Yellow, welcome, Yellow TV, to Tulagukunda. <laughs> Wagwan, ladies and gentlemen, allow me to introduce my way. Of course, it is my Live. L-I-V-E, T-L-I-D-I-E. E. I got you covered. Karabai, one of the baddest, a.k.a. Yebaba Way. MYZ. Light, light, man. Ni faster g uh-huh. Papa Bijuju. Papa Bijuju. Vimeza good? Fresh one. Harja barafuga ngo ni MYZ. Yeah. bagasubiza yazimyinja eh, n'iki mwaronze waronje eshanu endurugu esambaza muza ah! <laughs> yes ladies and gentlemen turabakiri mu kiganiro ndetse tubahaye ikaze of course ni yero tv bajya babivuga neza cyane ati yero is the color yero tv is the brand brand brand brand fabi mvuze ngo iki uri tayari tayari abantu noneho ubu ngubu tubaha entertainment iri full banyarwanda mwese murimo mundeba mtoto kutoka pale mbali mbali mbali kutoka eh. mbere yuko bivuga gutyo noneho nanjye reka manze mbibabwire eh, babwire ati ladies and gentlemen abantu mukurikiye yero tv muri kano kanya ndagusabye ngo kora subscribe ubundi tubane ibintu tubigire more things more vibes and the more fire the rero uburyo tugiye kubikora noneho kuko uko nta kundi uyu musani wacu afite stories nyinshi ugiye kutubwira hari story yiwe ndetse afite na story yuko hari toka mbari kweri yaturutse umwana wakora cyane ndetse turaganira ndetse no kuri entertainment ubundi ibintu birize kuryoha cyane ah, bize kuba ari ari wane azize kuba ari wane ni fasita jimanzi meni guturuka icyangugu mm. nyamasheke cyangugu cyangugu <laughs> abantu bo ku ntango bo barabibona ku ntango si ubwo ni ku ntango aho umwami yakiniraga igisoro <laughs> hakuno y'ijwi najyaga mpamagara ku ijwi ngo emyazi eh, yo myinja muza we ubwo uvuze se neci neci muza neci mwaronza twaronje eshanu eh, neci nakafata indagara aca kubashura twezungu muza iluga y'amashi cyakoze reka nkubwire mpande eh. rangurishije tugitangira ikiganiro ubwo wari ushatse kuvuga mbabwiye ko ngewe tutuye ahantu bita nyamasheke ku ntango aho ni iwacu duturanye n'ijwi bita ijwi rya ane muri congo mm, mm. twayaga hano dutuye nashoboraga guhamagara umuntu umwijwi ngo se ngo mufite ikinze mume mhm. bakamara dufite ubugari nanjye nkavuga ati natwe dufite isambaza eh, reka niyo mpamvu ufite inda gutya umeze gutya se yuzuyemo ubugari eh, inda ni umuntu wanteye inda baguteye inda eh, none se ubwo uri umugabo uri umugore tubanze tunamenye n'umuntu twakira hano muri kano kanya uri umugabo uri umugore ni ubwa mbere ubona isake itera igi gishaje nanjye ndimo ndasaza niyo mpamvu ubwo nawe uri umugabo nandi hafi gusaza none se ubwo watewe inda n'umugore cyangwa wayitewe n'umugabo oya mbese eh. isake yigeze ibangurirwa n'inkokokazi cyangwa ibifite igiri irimo igiye gusaza ikarita ikajya yapfa ubu nanjye umunsi yinda na ibyaye <laughs> tubwira harimo umwana se w'umukobwa w'umuhungu ntabibwirwa n'iki tubibona none se inda nose nawe uri umwuka wera nako bikira mariya ninde waguteye inda buriya na padiri niyo yasoma ivanje cya pasiteri mu makote na padiri mu makanzu ntabwo bamenya icyo nuwite mani ehe ubu nawe ntabyo uzi kuko bizwi na nyagasani ndetse ntabwo wagiye nyagasani wayiguteye ntabwo ndajya betelehemu nimajya nzakubwira uko byagenze <laughs> fabi turakwakira mu kiganiro ndetse kuri yero tivi rizi for the first time nizere ko ikiganiro tugiye kugera kijye kuryoha cyane ibintu bikaza kuba ari wane hanyuma sasa rero amakuru nari mfite mbere yuko dutangira ikiganiro ngo mu kanya utangiye nabitubwira abantu ngo waturutse hehe rusizi eh, wageze i kigali gute n'amaguru <laughs> bitubwire nanjye narinzi n'amaguru byaje gute sasa ngewe mhm. iwacu ku mm. ntango ya nyabitekere yego abahazi barahazi ah, tubwire nk'abahazi kuko ubwo urumva ntaho tuzi abatahazi reka mbe babwire ngewe ku eh. ntango ni nyamasheke ubu ngubu waje n'amaguru noneho tuganirize no mu rugendo rwose twumve urugendo rwose ukuntu bwagenze amafaranga magana atanu magana atanu ubwo ryari hari muri za bibiri na rimwe gutyo ah, ni kera ni kera cyaze nari mfite imyaka mishya <laughs> nari naragira ute <laughs> nari mfite imyaka mike yikomereza umusaruro uyifite ra sinzi nari nyifite ariko yari mike tu ntabwo ari myinshi ndebye ukuntu ufite ubwanwa buruta ubwanjye bumeze <laughs> nk'ururimi ni ukuvuga ngo ah. Eh, icyo gihe bibiri na rimwe kugira ngo nambuke ahantu bita nyabitekere nyabitekere ubwo ni muri rusizi mu gace ka rusizi ubu hasigara nyamashiki ko bagiye bagabanya mu turere nyine ukuntu bisaba gufata ubwato ukambuka icyo gihe twambukiraga amafaranga ijana natanze ijana wambuka nyabiketeri nambuka mu bwato bote niba muyizi ah. eh, abantu bagashya eh, n'ingashyi ingashyi ah. kugira ngo nambuke natanze igiceri cy'ijana baranyambutsa hmm. none se kandi wari utubwiye ngo avuye i rusizi ugera inaha i kigali n'amaguru aho ngaho ni ahantu hambere utubwiye wateze eh, ngabanye umunwa ubwo nari mvuye ku ntango y'umwami aho yakiniraga mm. igisoro kugira ngo ubashe kujya kurwana nawe wagikinnyeho no hakurya igisoro ndakizi cyane nose wakinanye n'umwami umwami icyo gihe ah. nasanze ari bagitanga amazi ah. <laughs> navutse nsanga yatanze n'umugendo wa ah. zamani mm, nyirangize ngo wabayeho ku bw'abami nawe waba utangaje kuko wabayeho imyaka myinshi ishoboka ariko nariye ku ngoma y'umwami wariyeho ku ngoma y'umwami wafashe ingoma urayirya ya kigeri urayirya <laughs> ndayirya ibiryoshye se ibiryoshye abonye <laughs> nyimaze aragenda eh, ibiryoshye nasigaye ku eh, uva aho ngaho nyabitekere nambuka ngeze ahantu bita nyamasheke kabeza mm. ndahagera mbona ni umujyi mwiza mm, mm. ndangije kubona imodoka byari bigoye mani ndetse ubundi uri umuhasira mani ubu warahasorinze ukuntu mbona wana nta gashati nta kambiye uri umusirimu noneho wageze muri sida za erotive amatara gutwewa <laughs> eh, eh, eh, bibone ubundi warahasorinze si uri umuhasira ah, ngewe mani narakubise mani bigoye mm. cyane ubonye urugendo nakoze wambutse nyabarongo nawe n'amaguru nyabarongo n'amaguru abona nyabarongo woze naho iri se nyabugo icyo nzi cyo ni hano hirya kandi kuhatega ntabwo ari benshi ntabwo ari nyabarongo hari nyabarongo ya mbere wambuka iyi ni iya kabiri twambuka twambuka eh, ebyiri ewe eh, wambutse ebyiri eh, abihuza gakenke na gitarama ntabwo wayibonye hmm. aya ni makuru nari nimfite ni uko ngo hari ukuntu utangira no kubitamo vibe za fureshi uvuga ngo za yelo tivi <laughs> nk'umusani ariko ariko wabonye hari indirimbo by the way n'ubundi turi kuvuga kuri entertainment hari indirimbo nabonye yasohotse ya the ben na diamond eh? wayumvisha ute eh? urumva uri umuririmbyi nawe nakumvisha uririmba iyo ndirimbo ye wayibonye gute ah, the ben twigeze duhurira ahantu muri the men the ben muhura muri the men the ben the ben nguyu tuzi the men nguyu tuzi the ben the ben uriya wagiye muri amerika yagiye bibiri na cumi i think ntabwo mbyibuka mani ariko icyo nzi icyo twahuriyemo hari indirimbo nari nakoze none si icyo gihe the men yari iriho ubwo hari indirimbo nari nakoze when you come to visit deni we nabonye yayihinduyemo ibintu ngo byawaye bodaboda ngo nibari ngo bodaboda ubu eh, uretse oh, gato uretse gato iyo ndirimbo indirimbo njye nari nkubwiye indirimbo wagize <laughs> utansanzemo ndimo nikorera indirimbo wayi tu visiti mi nako weni tu visiti uh-huh. mi yayihinduyemo ngo wayi ngo bodaboda ibintu bya bodaboda ubwo niba mbyumvishe neza the ben yakwibye indirimbo se none ni gute twahureyo ndimo nikorera akagoma bita weni you visit me then mm. we akagenda akayenuma ngo wayi ibintu nta none kugira ngo nge kugira ngo nge numve eh, ukuntu birenze muhanzi wo muntu uzaba mahali pale Tanzania none se barayikwibye se nose uko mbura bitarakuraje ko mbona ibintu bisanzwe kandi kuko ibendera ari ikintu kirenze bishyire hanze sasa twende basi bishyire hanze ukuntu byagenze nyine tubwire neza ku buryo abantu badukurikiye bari bisobanukirwa neza ukuntu the ben yakwibye muri the mm. ninjya kubivugura njya mva the ben urumva bijya gusa nk'ibirigisanira mm. ukuntu ariko twahuriyeyo ndimo nikorera akabiti ukuntu mm. k'indirimbo yanjye when you visit me hmm. uh, then we ayumvishe yumva ni ingoma nziza hmm. when you come to visit me baby <laughs> oh, naragutegereje mama agacu karinda karenga izuba rirava ririnda rirenga nyigutegereje baby when you come to visit me uretse gato then noneho yajya yishyiramo eh. ngo wayi wambara bodaboda noneho nyuma diamond bayihinduye bahinduye iriya eh. ndirimbo bayinyibye mani bayikwibye none se wayikoze ryari iriya ndirimbo nayikoze zari mm, bibiri na makumyabiri icyo gihe debeni yari yaje muri famiye mani eh, muranavukana ah, ah, yari yaje muri famiye yiwe duhurira ah. muri demeni mani ndimo nkora akagoma undi we nushaka kumenya neza nzabimubaze sinzabibaze debeni wazamubaza ukamubwira ahantu twahuriye sibyo aha nyine hatubwire kuko ubu ngubu rero dufite ubu ngubu demeni wowe uzamubaze yaraje nose demeni icyo gihe yabagaho yari irimo tubwira abahanzi batanu bari muri demeni ubu ngubu eh, cyangwa nta barimo barimo ba marina icyo gihe niba baravuyemo n'ubimbaze ngewe nkurikirana ibyawe ese nicyo uzi kuri marina buri wese akina igisoro cye marina se ni sireyangu ni sireyangu sireyangu yangu uramuzi se eh, marina mujya muhura se nkanya na shadibo turahura <laughs> ah, oya ntabwo wabibura uyu ukuntu nkuzi we na shadibo se mwahurira cyangwa wasanga abana bose bitwa shadibo wasanga wabonye n'uyu mukameramani ugahita umwita shadibo nawe ukavuga ngo wahuye na shadibo <laughs> ndabona atose nka shaka ah! ibintu <laughs> utajya ibintu utajya reka twikomereze ikiganiro ni umwe bamushotoye reka twikomereze ikiganiro nanjye nguteze inzu none se ubu ngubu wasanga uri mugere nko muri geto yawe nawe ukavuga ati uno munsi nahuye na shadibu kandi ni kameramani wa yero tv nyamuneka ah, ah, aridekaraye shadibu ni ikindi mani none se i aha ngaho i eh. wavuye ku mugani reka dusubire inyuma aho ngaho eh. hari umusitari wese uhazi wa danje se waturuka nawe uzi sitori ye eh, eh, waje nk'i kigali wenda eh, abasitari barayimana abamekukirwa abaki abamekukirwa urabazi se aba ni abo ni abakubeshye muri yero nabwo ngubwo mwashigajwe inyuma n'amateka aramutabazi ah, ariko noneho muraza kubamenya mm. hari producer wanjye bita boston pro utoka nyamasheke akaba hano mu mujyi afite undi bita machine mhm. abo ngabo ni abamfasha nabo muri demene ariko na bobo turi hafi turimo turadiringa ikigoma eh, hari indirimbo dushaka kuzasohora bobo pro bobo pro ndetse abadanje akorera eh, na hano hirya managa ariko hazi hano hirya kwa hmm. ndamage kidogo ariko buriya hari undi muntu niba ari ni bishop gafaranga i think gafaranga usingira ngo nube muri ziranje twariganye twakinanye n'ibintu bitaga urusimbi kera ariko ah. byari byago byari byemewe cya ah, gafaranga ariko ubu ngubu rubaho ubu ngubu hari za kasino hari za beti hari ziki ziriya zo ziremewe ariko hari urusimbi rurasora hmm. hari urusimbi rw'igishyimbo ugafata ibishyimbo wakiniye na gafaranga se ukabisatagura eh gafaranga uriya bivuze nawe ushobora kubura eh, umutekano mitwe gafaranga ntabwo ari uwiri iwacu hmm. yegeze umupasiteri ku ngufu ah! <laughs> eh, ariko buriya ntabishaka ntabwiriza tubwiriza nyine tubwira umurongo umwe eh, muri bibiri yuze umurongo bene data ba kirisito mutega amatwi nose umurongo ntega amatwi ariko wihano wacana we nge ntabwo ndezera mpyisi urumva uh-huh. urinde wowe uri fabi ariko nshatse naba we yohana tubwire uburo uh-huh. kangahe cumi na kane haravuga uh-huh. ngo mwizere imana nanjye munyizere avuga ngo iki urugo rwa data harimo amazu menshi ah! yaba atarahari mvuga ngo njye kuhategurira hanyu kandi aho nzaba niho muzaba mwabintumwe <laughs> nari se ngo umupasiteri urenzeho mwabintumwe bwakwigisha abantu bagafashwa ahubwo bafashijwe amaturo muyazane eh, bayohereza kuri nabara bari kutureba bazana amaturo ndabizi mhm. bagomba gutura barebereye muri kamera nyine babwira nanasi ntabwo bandeba umva mhm. bene data mutura amatura afatika mhm. kandi atarimo ibiceri ese nk'abantu bari kukureba nk'ubu ngubu ibiceri bisakuriza imana eee eh. mm. ase nk'abantu bari kukureba nk'ubu ngubu barakeka bari kukubona gute bari kukuvuga iki <laughs> nk'ubu ngubu abantu bandeba barabizi ni wa musaza <laughs> ariko umusaza eh. ibintu byo kubwiriza naje kubireka ntabwo nabishoboye mm. ariko hari imirongo najyaga njya mu badive cyo kwibuka nkabasha kugifata nkabasha mm. gufata ngo Yesu neza no nubugingo ubugingo ntawajya kwa data atamujyanye mwizere nanjye munyizere mu rwa data harimo amazi menshi y'abatarari babwiye ko ngiye kubategurira hanyu mhm. ariko ubwo ngiye kubategura hanyu muzagaruka mbajyana ahondi namwe muzabeyo yego ntabwo mbabeshya usanga bidahari muri yohana cumi na kane azanera ibuye mwana ngewe rero mu ijambo ry'imana natakaye reka twivugire kuri show eh, imana none se mubeshye iyi ngiyi ni yellow tv kandi nta kindi ni ukugira ngo dushimishe abantu badukurikiye ndetse n'abatari bazi amakuru nyine yo hirya no hino ariko uzambabona nzanire ka gatipe twigeze dusa gusangira ibijumba bita nyarudindiri gasigaye ah! karagahanga urakazi nyarudindiri nyarudindiri mane nyarudindiri ejo twanavuganye hagiye umunsi ni kwa kabiri i think kuwa kuwa mbere babere twaravugaye ngo agiye muri studio mana sigara umanzi watari wa nyarudindiri nyarudindiri oje nyarudindiri Jean Baptiste ngo ari n'umusani wamugurega kote gashya ejo bundi uriya nagiye mu Bugesera iwabo turahura za muri Kigali sigaye mbona bamwifashisha cyane abashaka gutwika si abaye umusitari se ni wowe usigaye oya ntabwo yaba umusitari kundenza nasura umusitari we ko nta hantu tukoze ntazajya ngo umusitari mbe nkabaye basindisha kugira ngo babone ibyo bavuga amana wese ntufataho ntabwo ntabwo ufataho yanazivuyeho mu iminsi ndi umurokore w'imana kuko korona yatumye nihana none asuga amagambo yose uhereye uvuga n'ukuntu waririmbaga kuki utatangira uririmba gospel se ugatangira uririmba yero gospel ndazizi eh, ababizi ni abaririmbira abizeye muri mwe ariko noneho reka tuve mu magambo noneho umbwiye ko the ben ngo yakwibye indirimbo yego the ben noneho indirimbo imbere nk'indirimbo nyine twumve ko kuri umuhanzi urenze nyine the ben yarakwibye indirimbo niba utari kudutwikira yihe yanjye se eh, batagira ngo twanababeshye niba ari yawe niba ari yande eh, batagira ngo twababeshye mbese uraho baby niki wamburanye kugira ngo usige ugende naguhaye akarabo mutima wanjye ni wowe kazuba kamurikira mu gitondo yuwa masho sho shine shine my natemera urakomeza uririmbe ntacyo nagusigaye bayibe naguhaye urukundo rwose <laughs> mayi wasi Uh-huh. ni kuki wansize ukagenda ni kuki wansize ukagenda bayibe mm. uri umutima wanjye nawo ntiwagusimbura eh, ngamubaze niba yemeye niba yemeye dukomeze guteye neza n'igisabo <laughs> oh, mubaze niba yemeye niba yemeye turakomeza niba atemera mubaze nyine twumve wemeye bebe Né? Ah! <laughs> n'abatemera bazemera ukemeye dukomeze watangiye kuririmba ryari noneho sasa ah, natangiye kuririmba bibiri na cumi na gatatu bibiri na cumi na gatatu uyu munsi uri hasi urumva utaraziye na bruce melody man bruce melody arizihiza imyaka icumi wowe wasanga nta n'umwe wizihiza ese njye bruce melody ibintu bye ni ibintu byo kubeshya wasanga nta n'umwe nsa nanjye mbabeshye ngo nasinyiye za miliyari mani ngo ngiye kugura imodoka zihenze mu gihugu zirenze kandi uri kudutwikira n'ubundi ngo the ben yakwibye indirimbo ntabwo ndi kubatwikira umuhamagara ese ubundi kuki aririmbamo bodaboda niba yarayikwibye bodaboda eh. ni uko azi ko arizo iminsi ziri gucuruzika mu rwanda abantu benshi urabizi ko ku ngoma ya kera abantu twagendaga n'ibirenge mm. ariko ku ngoma ya nyakubahwa perezida ubu ngubu turaryoshye mm. turi mu munyenga mu munyenga mm. mbega umunyenga <laughs> niyo mpamvu umuntu wese ntawe ucyambara ibirenge usanga abantu bose bafite za bodaboda cya kirimo watangiye uvuga arya ni iki igihavu igihavu eh, cy'amashi nose gihuriye he na cya kirimi inyogo yajya avuga hari ukuntu inyogo yajya avuga nkumva bihuriye bitandukanye mutipe mani biriya bintu n'indimi ishami z'urugoyi mm. biriya byo kuvuga ngo ndagukunda cyane nkunda cyane muwaka mupyagara ntabwo eh? biri muri icyo kintu muwaka mupyagara nyogwe yajya abivuga ibyo ngibyo ndumva ari byaba bimeze nk'ikigande nk'ikigande nibyo kwaka ngo ongera utubwire ongera utubwire nk'akajambo nyine muri cya kirimi cyawe eee eh, marigerere ubwo ni iki marigerere ni nko gusuza nimugoroba timahaligelele uzi no gutera imitoma se uzi no gutera imitoma muri iki kirimo <laughs> wamunyereza so nyitera nkamutetereza none nta muntu uri kubona imbere yawe uyu nguyu ni neshi waelewa <laughs> uri kumutera isoni uri kumutera isoni twikomereza ariko useka neza ariko <laughs> aka kabaji yo mu kama tugakorana oya hari uriya ngo hmm? uzakabona ubutaha munsi ntabwo ngo hanyuma twibwira n'andi makuru usanzwe uzi muri showbiz asanzwe avuga ah, muri showbiz hano mm. ngewe urabona n'uriya mutipe bita mani marite mhm. muri iwacu mhm. nubwo birirwa batubeshyira ngo umuntu areba mu ngufuri zigafunguka mm. ni mururu ngo bareba mu zigafunguka ariko mani marite ntabwo yayiremamo we ni wacu nemera cyane mm. babashije kumfasha muri byinshi tubasha kuba twagera kuri byinshi na mani marite buriya we twarabanye tu na murumuna mani marite niba no kunyumva aka kanya mani marite niba ari kunyumva arabyumva i know sibyo na murumuna bita samu eh, afite n'indirimbo cyitwa jerasi mani yitwika bya hatari urumva aririmba Mazi magari urayizi eh. mazi magari tusa umukunzi wanjye yambuke <laughs> urumva yiririmba eh. na murumuna we samu si kubeshya azakibona iki kiganiro murumuna we samweri mm. ni uko namubwiye ngo aze dukorane nawe tuzamuke ariko we yaratunaniye yigire mm. mu bintu nazi ariko afite mani marita ijwi rye mm. urumva ni uw'iwacu tu ariko hari indirimbo nakundaga nyine bita amazi magari ayiririmba nanone areba n'ikiyaga uranayimutuye mbese nyine umva iyo ndirimbo ndayikunda sana nk'uko nanjye ni umusani nanjye niba nzakora kivu nziza simbizi <laughs> kubera ko aribo baturutse se none turebwe eh. ntibaratutse ku mazi ariko se kubona uko utatubwiye udutendo turenze wahuye natwo ubundi turi kugenda udutendo nani ni ukukubwira ukuntu nageze kabeza nyamasheke ahantu hitwa kabeza se kabeza se hariya hari ahakurikira kabeza ya kigali se aya ah. ntabwo ari kabeza iba kigali gusa mani nyamasheke dufite kabeza eh, ucyambuka mhm. kabeza udutendo nitwo nshaka ngewe kumva ngeke udutendo nakoze hmm. icyo gihe naraje n'amaguru agatendo ka mbere numvise kakubayeho ngo ni uko watewe inda kandi uri umuntu w'umugabo ako ni akakubayeho hanyuma ashaka nyine iyo kuyibyara bizamvuna iyo nda kuyibyara sinzi ko kuyibyara bizabyara napfuye nka ya nkoko y'isake igiye gupfa nibwo itera igahita ihwera rahera ko atari ibiyoga byuzuyemo harya ngo hajya batubwira ntabwo inzoga kandi ntabwo ari we wayineye ngwiki uyu musisitemu rero wabona ari wayineye <laughs> <laughs> ariko Mm. ntacyo buriya arega abantu duturuka iriya hari igihe umugore atwite ukamutwaza inda deni mm. ukazayibyara nyuma mm. iyo ugiye kuvuka urayimuha akayibyara ariko wayimutwaje twebwe dukora icyo bita uburinganire ntacyo komeza utwibwira udutera noneho ubundi dusoza tugaruka aracyari kare ariko itonde eh, dusoza se reka tubanze tubikubwireho uko byagenze narazamutse uracyafite ibigambo byinshi byo kuvuga nzamuka kugera i kigali n'amaguru ngewe naraje mva aho kabeza ndaza ndakuzira mm. n'amaguru ngera ahantu bita ku mugonero ku mugonero wagenze iminsi ingahe umunsi umwe ngera ku mugonero mvuye kabeza ku mugonero ku mugonero abantu bari ku mugonero barabizi urugendo rusize kugera i kigali wagenze iminsi ingahe ni iminsi itatu none ariko wagenda iminsi ingahe ariko wagendaga n'imodoka ariko iminsi itatu n'amaguru wagiye n'amaguru none si imodoka ko itoboka ipine yagusiga wari wambaye za nkweto za zindi ipine kandi ugatambuka wari wambaye za nkweto zimwe zimwe bakoresha babandika zimwe ziba zikoze mu ntoza mu mapine oya mm. njye nambaye rugabire nk'imwe yezu yambaraga njyewe umwana ndo ku ngoma y'umwami yezu kirisito ntabwo njya ntabwo wabidukora ubu ngubu muri iyi minsi nibwo munyishyura kwambara na yesu muraziranye se none se ntabwo ari watubyaye yaje kuducungura harya <laughs> yesu yagize ute yesu umwana we yaraducunguye ntabwo yatubyaye yaje kuducungura eh. yarapfuye harya yesu eh. ntabwo mbizi nanjye ntabwo nkijijwe ahora umupagani heza eh. kwezi <laughs> none se wowe nubwo tubabuzanye nawe ariko ukaba utazi niba yarapfuye cyangwa atarapfuye kandi yari ihome yawe kuko hari cyari cyamuzanye hmm. yaragishoje hmm. amaze kubisoza hari kimwe cyari gisigaye hmm. yari asigaje kunywa kuri wino yenzwe niyo bamuhayeho y'abanyafurika y'inkweho itahwera iyo ngiyo ntabwo yari yayishoje ibindi yari yayishoje ariko atarasoza kunywa kuri wino wakino ntabwo <laughs> n'abantu babaye abasinzi reka wino genda wakino <laughs> ntabwo bibazaga impamvu abantu basiga banywa cya wino cya wino buri impamvu tugikunda kubera ko aricyo bamuhesheje ashoje imirimo amaze gusinda kuko kitari kimubera ahita <laughs> hanyuma none reka tugane ku musozi reka tugane muri twa tubazo twacu twa challenge are you ready are you ready to the what are you twa tubazo two ah, gusoza yes turuhura muri mind abantu muri kuri yero tv biyungura ubumenyi sibyo mm-hmm. nari mvuze ngo cano turiho ni iyihe yero tv turavuga ngo yero is the color yero tv is the brand hanyuma mbwira eh, inyuguti zigize ijambo yero yero mm, turabwira riziga ariko ah, dureze amasegonda mirongo itanu yero aha twagiye one two three let's aha i aha uri guti ah, era era o era era o Caraca, Charlie. yelo yellow, yellow, yellow. Hã? Yellow. É. Eh. Mm-hmm. Mm-hmm. I? Uhum. Mm-hmm. Al, al. Al, al. Oh. <coughs> Ah. Ah. Are you sure? Ah, I'm just. niba ndimbwa uzabibaze bamenye abo muri <laughs> ya sinema ngira ntabwo hanyuma noneho akenshi nk'uko natanye mbibwira abantu nababwiye ngo bakore subscribe sibyo urumva subscribe ni ijambo ry'icyongereza ndabeshye hanyuma abwira abantu ngo bakore subscribe ariko ukoresha ikinyarwanda gusa ubwo n'ijambo subscribe rivuga mu kinyarwanda babwire ngo bakore subscribe bakande kwiriya ahantu hatukuye <laughs> ibintu bya sabusikarayibu eh. mu kinyarwanda mani nkunda kuribaza abantu benshi ariko nyoberwa impamvu ribananira eh, nyine mbwirira abantu bakurikiye yero tivi bakore sabusikarayibu ariko nyine ubivuge mu kinyarwanda kuko urumva sabusikarayibu ni ijambo ry'icyongereza let's go ah. none niba ari ry'icyongereza uzizanye mu kinyarwanda gute nyine ngewe nyine urumva ngewe ngende livetide agace kavadi karabaye uno the baddest eye baba we ndabyemerewe kugira ngo mvuge mu cyongereza wenda ngira ngo noneho bivuge mu kinyarwanda subscribe yego utazi kubyandika <laughs> oya nshaka miningi yabyo miningi ni ugukandaho abantu ah. bakandeho muradutwikiye <laughs> ntibakandeho umutuku haveho hajyaho umukara ubwo ako ngako kakunaniye risiko giri on this one reka tubikore gutyo mvugira ngo why can't I tie my tie as Mr. Tie tie his kubera iki wambaye kanzu tayi tayi ah bisubiremo nk'uko bivuze bisubiremo nk'uko bivuze why can tayi tayi is come to tayi tayi <laughs> why can tayi tayi my tayi as mr tayi tayi his tayi why can tayi tayi is kai tayi tayi is kai tayi tayi bagerageje Fabien icyo twabwira abantu dusoza interview yacu ikintu twababwira cyo banyerekere ah. kuri Yellow TV bakandeho mhm. ndimo mazamuka ngerayo muri ofisi zabo mhm. nahuye n'ibizungirizi bya kigali nari nzi ko mu ngubu muri korona byinshi ntibongere kuvuga ku mukobwa turi kumwe muri studio ya ntabwo namuvugaho ko n'ubundi arenze shadibu shadibu ndabizi buriya we yararaburije mu iminsi toka eh, <laughs> noneho shadibu yaraburije gute ako kantu tukitseho shadibu narabureje mm. satwika post hari hafi kugira 1m followers kuri Instagram nashaka agire nka zimwe ya ndirimbo ya Meddy yagize <laughs> icyo nzi cyo yarabureje mu minsi none se aracyabona agatigito ko kujya hanze cyenyege none se ariyo ejo bundi yari mu gitaramo cya w'umukomedian no muri Kenya niba Lee Command ndumva uko bamwita yari mu gitaramo cye bro yaratwitse byatari yikingije covid se buriya <laughs> ntabwo yabikoze somwe ko muzura yose iyo umubaza nyine ukumva shadibo warabikoze ari shadibo warabikoze niba yarabikoze anyandikire ku manzi yewe ambwire cyangwa ajye kuri yero abivugeho kuri yero cyangwa ku manzi ajye muri komenti abyandike abyandike ambwire ngo shadibo yarabikoze sibyo nta arabizi hmm. abimbwire ko yigeze yikingiza resi go giri ijambo wabwira shadibo bwa nyuma shadibu ikintu eh. namubwira cyo nuko nshaka kuzamushyingirana bamenya kuko <laughs> eh. bamenya mbwiye ko mukunda shadibu urabamenya bajyana asa ntabwo bameranye mana hmm? nose bamenya no kuriya kuba none ngo kwa biju bamenya nubwo nakunda biju ntabwo biju afite umugabo biju se biju no kumukorera hanze biju ashobora kuba atera umwaka umwana ntabwo uzi ko ubukwe bwa mbere bwapfuye ubwo ejo bundi bagiye gushyingirwa shadimu ntabwo uzi ko umugabo ejo bundi bamufashe mu bantu bafashe ejo bundi muri noheri umugabo wa shadimu bajya gushyingirwa uri kuvuga umugabo wa shadimu ni nde nako wa biju ari ino biju eh. ejo bundi baramufashe mm. baramufashe bamujyana kumuraza muri sitade urumva umukobwa atera umwaku ah. yewe shadimu nako biju ariko shadibu umwari yanzona shadibu ushobora kumukunda amara ntazongere kuba marayikirata ntazongere kuguha rayike ntazahimbe ahubwo ntuza biju biju umwaka kubera ubukwe bwa mbere bwarapfuye biju arabizi sibyo ejo bundi umutipe bari bagiye kubana bana bari hafi gushyingirwa niba byarapfuye simbizi bamuraje muri sitade niba mbeshya ngewe biju warayi warayi uzansange ku murindi wa kanombe ubimbaze niho ncururiza ibijumba n'inyanya n'intoryi nasanga mbeshya icyo wambwira sasa wowe ikintu nakubwira peti wangu ako sako ka peti ubwo kari ngombwa ariko <laughs> ntago ntago ntago nese nkwite akanoresi nimbuzaga eh? kubera ko nkunda kugira peti y'imitsingi mwese agapeti agapeti ariko mba nka mba mvuze noresi uri kungiriranya n'inzoga sasa none sasa ikintu nakubwira cyo nishimiye ko hano muri yelo tivi kandi mwakoze yelo tivi yelo yelo icyo wabwira umuntu wari uri kuri kamera bebiyo urasa <laughs> neza <laughs> rekeraho rekeraho rekeraho eh, wanateye neza aho yarekeraho ibyo ntabwo ari ngombwa hanyuma asezera abantu bari kuri yelo tivi ubu ngubu nyemike ngiye kuyizimya ubundi tutabona na yellow tv mhm. mukore subscribe mhm. comment zirakenewe nta kibazo turabakunda cyane ni ukuri muri abana beza abanyarwanda beza kandi ndababwira ngo ikintu mwese mwirinda mhm. kugira ngo ubashe gushyira komenti banza wambare agapfukamunwa neza kandi urebe ko wikingije kovide urukingo rwa gatatu kandi uzarufate kugira ngo tubashe kurwana n'iki cyorezo kugira ngo tuzatsinde tubashe kwidagadura twongere duhure muri bu wakoze cyane Thank you so much.